میشه همیشه هوا عالی باشه آره پوشکش باشه میشه تیپ بچمون عالی باشه آره پوشکش باشه شب بچه اگه که بارونی باشه پا میشه صبح که میشه آفتابی باشه میشه اگه پوشکش بالی باشه با بارلی خوش تیپ و عالی